Olha o que, é que, você fez. Olha aí o que, é que você fez. Jesus amado. Tá, Misericórdia. Abrindo, continuando a filmagem. <laughs> Vai Aí depois ele lança. Acidente na 040. continuando. É pra parar de filmar agora? <laughs> É? Não, pode continuar. Ah, lindo. Tá Vamos ficar aqui, né? Eu avisei. Não, por favor, porque eu a filmagem também precisa chegar no anel aqui. Ô, Breno, filma direito, cara. É. Tá tudo. Não, ah, mas o que, que eu posso fazer? Eu tô tremendo, mãe. Tá tremendo. Eu avisei, abre a janela. <laughs> Aí ela continuou a filmar. no dia que ela pegou o celular, ela colocou ali. De cabeça pra baixo. Ai, Jesus, você é Aí eu vou falar capotagem na 140. Aí o seu celular vira e Continua. É, mas os outros fazem é isso, a gente fica lá olhando, cadê a capotagem? Capotou tudo e é terminou bem. Assim essa eu vou ter que lançar, eu. É, Brandinha, aí já. <laughs> Você vê, né? A gente pega o negócio pra fazer um bem para as pessoas e se hein? você é zoado pai! Os homens. É, é os homens. É o do rodoviário. Estourando alguma é coisa, hein? Francamente, de Alexandre. Francamente. Francamente digo eu, hein? senhora. O que, tem a ver, que, tem a ver com a outra? Ô, Bi, pelo amor de Deus. Poder dar mente. Meu né? pai, sai ah, nossas vozes desse vídeo? Com certeza. É, vai ficar bonito isso aqui. Eu falando no telefone. Ah, beleza. Gravando tudo junto. <laughs> Eu odeio minhas vozes em gravação. Cala a boca, menino. A Bena filmando o caminhão assim. É. <laughs> Lá em cima. Isso é ótimo. Né? Assim, esse é o momento que eu andei. esse é o momento que eu andei de duas rodas, Olha baixinho. Cadê? Olha lá em cima. Ali pra quê, O que, gente? Viu ele, Olha que O aviãozinho. Olha BH. Olha, pai. Já passou, já? Vai tá do seu lado. Nossa, Deus meu. Posso que a não filmou nada. Olha lá. Filmei. É, vai, vai descer ali, ó, no carro dos fracos. Ele vão no motor. E aí vai descer ali no carro dos fracos. Oi, que chique. Ele passou bem baixinho. Cadê? Já passou a parte? Você queria fumar? <laughs> Já, tá bom. Agora dá tchau. Dá vídeo. tchau pro povo. Tchau, uh! gente. 10 40 é, é, é nóis. É nóis. Depois dessa capotagem a gente continua. <laughs>